Hem fet el màxim d'esforços i hem fet propostes de millora en tots els àmbits. Evidentment, sempre és legítim per part dels treballadors i treballadores recórrer la vaga, és un dret fonamental, és sempre legítim, això no ho qüestionarà mai ningú, però, evidentment, em sembla desproporcionat. Hi ha un marc pressupostari limitat i si anéssim més enllà de la proposta que s'ha fet, ja estaríem comprometent la qualitat del servei públic. Hauríem de parlar o d'empitjorar el servei o d'augmentar tarifes, cosa que pensem que no podríem fer no? en un context de crisi com l'actual, o d'augmentar impostos. Fem una crida a la responsabilitat i a la normalitat. En tot cas, sí que, sí que és cert que les vagues formen part de la normalitat de qualsevol gran ciutat i també de Barcelona, no és aquesta la primera vaga que tenim, no? se n'han fet moltes, hi haurà uns serveis mínims i hi haurà la resta de transport públic eh, que funcionarà amb normalitat i, per tant, la mobilitat està perfectament garantida.